Всем алло, с вами Флэшн Бро. На этом видеоролике мы построим лодки за 10 секунд, за, а, за 1 минут и за 10 минут. То есть нам надо построить машину, ребята. И вот три участника. Черный флаг, красный флаг и белый флаг. Э, первый это за 10 секунд. И мы начнем. Раз, два, три. Начали. Так, у нас все хорошо идет. Мы строим. Строим машины. Все, время вышло. Стоп, стоп, стоп, все. Так, я буду оценивать первый вот этот. Так, я оцениваю вот этот. Вот эту э, машину оцениваю. Смотрите, вот эта машина ездит хорошо. Машина ездит хорошо. Сейчас. Машина ездит хорошо. Сейчас буду э, по одному оценивать. Так, все, эта машина ездит хорошо, ребята. Теперь <clears throat> мы пойдем к красному флагу, ребята. Там будем оценивать. Так, в красную команду идем. Так, э, мы в красном команде, ребята. Так, построим. Посмотрим, как они построили. Да, не успел. Я хотел колеса поставить, но не успел. Поэтому даже машиной это не назвать. Так, сейчас посмотрим, как он едет. О. Вообще, Ребята, заходите на мой дискорд сервер, там я вам дам вот такую футболку, ребята, бесплатную. Вы можете надеть вот так, сделать. Да, как у меня, как у меня, как у меня. Смотрите, вот, ребята, смотрите. Вот. Так что, ребята, заходите на дискорд сервер. А мы будем оценивать э, машину э, черного. Черной команды. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал. Черная, принимай. Кто? Я? Тебя? Да. Это ты? Да. Принимай. Кинь еще раз. Я сама Приняла. Так. Посмотрим твою лодку. А, у тебя еще есть вот этот. А ты кресло не а ты этот не успел, да, поставить? Кресло. Нет. У меня стульчик. Стульчик лучше всего. А как я буду ездить? А как я буду ездить? Интересно. Тебе надо было стульчик поставить. Агент. Поняла? Я незаметный агент. А. -а. Все, ребята, так. Не, не. Секретный агент. Лодку украли, украли, Если... лодку. Я секретный агент. Сижу за катаном. Он меня не видит. Так, ребята, на этом видеоролике, на этом постройке выиграл Катамбро. Он построил <clears throat> крутую машину, которая ездит, ребята. Так что а мы, под... а мы готовимся к следующему, ребята. Мы готовимся к следующему постройке. Мы теперь будем строить следующую. За одну минуту. Да, за одну минуту. Нет, ты можешь использовать мотор. Пон... Поняла, ты можешь использовать мотор. мотор все равно не будут никто ценить. Скажут, все, молодец, все, варю, все. Не, все, удали блоки. Удали блоки. Так. Что? Ты удали блоки. Нет, удали блоки, я вижу. Кто видит? Что видит? Э, быстро удали блоки. Так, начинаем через... Од... Сейчас начнем, ребята. Раз, два, три. Начали. Пошло время, а мы начали, ребята, строить наша команда машину крутую. Э, у меня, мне кажется, будет не машина больше похожа, а именно больше похожа на лодку. Потому что мне колес нет. Ты можешь сделать похожую на машину, смотри, форму можешь сделать э, <clears throat> похожую на машину, а потом назад поставить мотор, поняла? начинать второй раунд? Мы уже начали. А, мы да, начали. А, были просто. Остался 10 секунд. Э, смысле, 5, 4, 3, 2, 1, Время вышло. Но ну, еще впереди есть 10 минут. Я так вижу, уже хорошая машина вышла, ребята. Так, я... Садись. Так, еще есть 10 минут, ты еще можешь выиграть. Так, машина ездит хорошо, ездит хорошо, так ну, как бы у него не было колеса, но он постарается построить э, машину, короче, похожую на машину. Так, и мы сейчас... Да, мы можем ехать, ребята. А, одну вещь, мы можем ехать. Так, мы можем ехать вот так. Мы можем ехать вот так. Мы можем ехать вот так. Так, все хорошо, мы едем, мы едем. Так, все. Теперь мы будем сейчас оценивать лодку красного, то есть Или. Сейчас мы пойдем туда и будем оценивать его, ребят. И будем оценивать его. Так, где Илья? Вот. Илья принимает меня, а я смотрю, что он построил. тритера. Хорошо, поставь моторчик, чтобы было честно. Вот сюда поставь моторчик. И стул поставь. Потому что мы зачитываем это, потому что у тебя выше. если бы у меня было, э, если бы это интернет бы не, не завис. Так, и мы попробуем сейчас и поехать на нем. Так, он едет хорошо. Зайдем в острова. А прикиньте, это, короче, если сделать мотор невидимым, это будет, короче, этот э, Hoover Car. одежда встала? Пожалуйста. Я секрет... Я секретный агент 228, а ты секретный агент 221. Так, все, ребята, мы отдаем балл Катамбро, потому что он еще построил машину, ребята. Теперь нам надо построить механическую крутую машину, ребята. Короче, ребята, вам надо... Не, не надо вам построить простую машину. Вам надо красивую машину построить. Вам надо красивую машину построить. Так, на счет три начинаем. Раз, два, три, начали. Thank you. три, два, один. Стоп! Время стекло, ребята. Я думаю, что вы построили крутые машины, ребята. Так, а я вижу машину крутую прям. О, тут написано буква Ф, ребята. Это капец, как круто мне нравится, ребята. Это зеленый мой любимый цвет. Еще буква Ф написана. Просто, ребята, запя... запон... Короче, запомните фишку, что я люблю зеленый. Э, да. А где открыть? А, -а, -а тут что ли? Садись. Все, мы начинаем. Ребята, машина мне нравится. Быстрая, конечно. Машина быстрая, очень крутая. Так, мы едем пока. Вот топовая тачка. Так мы ездим, все хорошо, у, у нас все хорошо. Так, все, ребята, все, теперь оцениваем другую машину, ребята, ресет. Все, все, все, красную иди, в красную иди. И э, зря ты это сохранил, у тебя там не появится теперь. Там появится у тебя. Понял? Тебе надо было, э, тебе надо было принять меня. А, да. Ай, у меня там нуб стригабель был. Пофиг. Все? Э, этот, у тебя... Ну, корабль был в этом соте. Что, корабль? Этот корабль уплыл там, ой, машина. Уплыла там. Э, создай машину, а он а не создается? только желтая. Не, все равно, все равно покатаюсь. А откуда зайти? Интересно. Я не знаю. Я поза входный забыл поставить. Давай волчу удалю это наверху. Давай. что, Да, давай. Все, давай. Э, что меня покрасил? Ай, это не меня покрасил. Давай, убирай. Вы очень хорошо управляете. О, очень легко. Как легко управлять. Так, теперь оцениваю постройку Ани. А у тебя голос меня э, Так, выйди. Выйди. Анна, выйди из машины. Да, можно. Да. Почему отвалилась? Э, смотрите, я, я виртуально могу управлять. Ребята, вот так я отдаю один балл Илье, потому что он в прошлый раз не мог э, выиграть. Потому что он не достроил, не мог, у него вылетело. Смотрите, как, какой он самолет построил, ребята, Илья. Ребята, с вами был я, Флэшинг Бро. Подписывайтесь на канал, выиграл этот Выиграл этот бой, ребята. Конечно же, Катамбро, потому что он получил 2 балла, а Илья 1 балл. Так что, ребята, подписывайтесь, заходите на мой Discord сервер, не забудьте нажать на колокольчик, если хотите много таких видео, ребята. С вами был я, Флэшимбро, и всем Флэшимбро, adiós.